Hola amigos de YouTube y mundo un la canal esta vez de una cuenta sorteo todo eso lo que ustedes están de una cuenta premium premium premium premium premium premium bueno subí, subí una cuenta premium anterior pero no me gustó 200 likes no no me gustó 200 like porque era mucho y para ustedes una cuenta premium solamente 10 likes, no es nada 10 likes, 10 likes todo lo que que hacer mega rápido, tengo 26 subs y lo pueden muy rápido, ¿sí? ah, una cuenta premium, esto es todo, Aquí una cuenta premium para ustedes, y esto es una cuenta premium, esto es una cuenta premium, una cuenta mí tenía. Y lo siento por no subir videos porque ya me estoy acostando. Y lo siento, y así somos los bebés. Solamente los, las descripciones dejaré los, los requisitos que son fáciles, compartir, 10 likes y suscribirse, solamente 10 likes, 10 likes, 10 likes. qué fácil conseguir 10 likes. ¿Y cómo? Sí, tengo una cuenta premium. Ahí, ya no se me El skipper porque se Sí, y hasta ahí ya terminamos un sorteo. Cuenta, pero no no subió un video antes. Yo no, porque estaba muy marcado y podía pero ya subo el video y comenzando una cuenta premium. Este. Ah. sí, pero las ya. Y espero que les guste, ya va a tener un poquito. Hoy, pero de me va, a me dan ya, pero. Y espero una toma aquí también Y una toma ahí, una toma ahí, una toma ahí. Y chao le guste el sorteo y así que espero que les guste. Chao, hasta la próxima. Den like, comenten suscribirse si les gusta y por supuesto para ganar la próxima. por el Hasta la próxima. Chao.